¿Qué nuevo gente? ¿Cómo están? Aquí José que espero que ustedes estén bien Y hoy vamos a hacer un unboxing y review de este auricular El Spirit G9 Así que vamos Dice aquí, es un Bluetooth headset que es estéreo Como estéreo quiere decir que hay de dos de bocinas Como hay muchas compañías que dicen que tienen 7.1 surround Pero realmente nada más tienen dos drivers Dos drivers quiere decir dos bocinas y lo que se escucha de un auricular 7.1 es un surround simulado, no es real. La única forma de tener 7.1 es si uno tiene una configuración de bocinas por su casa, o sea, por una habitación completa, para que haya inmersión completa. Eso tiene NFC, también dice que esto es contra sudor. Vamos a ver si es verdad cuando esté haciendo la prueba, eh, yo haciendo ejercicio con ese auricular. También dice que tiene 8 horas de batería, vamos a ver si es verdad, ojalá que sea más o menos, no sé. Y también que se puede utilizar en cualquier, cualquier celular inteligente, tablet o lo que sea. Otra cosa que es Bluetooth 4.1, ¿cuál es la diferencia de, Bluetooth 4.0 y 4.1? 4.1 es más rápido y más eficiente. Así que vamos a abrir la caja. Vino aquí un chingo parece que, no sé, me lo empacaron, parece que me lo empacaron de algo que estaba testeado algo, pero yo lo veo nuevo. Ok, vamos a sacar esto de aquí. Bueno, estos son los disculares. Eh, se ve muy diferente a lo que tenía anteriormente de Beatles Se nota que estos son para que duren más, un poco Creo que se utiliza así es el lado derecho, no, es el lado izquierdo y es el lado derecho. Déjame probarlo. Creo que me lo puse al revés, déjame ver. Si está al revés. Ok, eh, lo que siento ahora mismo es que me tapa el sonido de afuera. Eh, yo entiendo que eso puede ser para que yo escuche mejor lo que tengo aquí los oídos, la música o lo que sea. Pero si estoy conduciendo pienso que es un poco peligroso utilizarlo mientras se está conduciendo. Porque no puedo escuchar muchas cosas que suenen a mi alrededor. Eh, ahora que lo abrí, vamos a ver qué más hay en la caja. Creo que aquí no va a haber nada. Bueno, aquí vamos a levantar esta cajita. Esta cajita yo creo que está el cargador, sí. Bueno, aquí hay unos reemplazos de los la cosa de plástico para los oídos. Y también tiene el cable cargador. No tiene cabecita, me hubiera usado que viniera con cabecita, pero esto es lo que hay. Eh, yo supongo que la mayoría de personas tiene una cabecita de cargador, de lo que sea de iPhone o lo que sea. Y aquí tenemos una guía que no la voy a leer porque está en chino, lo más, lo más probable, y tal vez está en inglés, pero yo entiendo más o menos cómo funcionan estos auriculares, solamente hay que darle el power button y ya. Ok, ahora que hice el unboxing, voy a ponerles... Voy a durar una semana utilizándolo, pero como no puedo sacar mi cámara a la calle, porque soy prudente en República Dominicana de que te pueden robar todo lo que tengas, o sea, me roban la cámara, tengo que pagar 250 dólares, y me roban los auriculares, lo que sea. Eh, Prefiero hacer la cosa en mi casa, si voy a utilizar la máquina de ejercicio o lo que sea, voy a grabar no utilizándola. Eh, ahora vamos a la parte del video que voy a estar darle mis impresiones finales de ese auricular. Bueno, uno de los puntos principales que hay que destacar de este auricular es que es muy cómodo a pesar de que se ve muy cargado. Eh, cuando uno lo utiliza se olvida de que lo tiene en los, en los oídos. Pero hay una cosa de que la cosa que se oyen por afuera, si alguien te está llamando, lo que sea, no lo vas a escuchar. Porque esto te tapa sonido de los audífonos o el sonido de los oídos. Pero hay muchos auriculares que son más grandes, que son como los Beats, que todo eso, que son cerrados. Y eso es para tener más dimensión, por lo menos en la música o lo que estés escuchando. Eh, me he puesto a probar los auriculares y esto duran de 12 a 10 horas. Eso lo pude comprobar porque me puse a leer bueno, no leer, porque es escuchar. Me puse a escuchar un audiolibro que es el de Juego de Tronos, que se encuentra en YouTube porque soy una persona muy tacaña para comprármelos. Eh, 10 horas, que son las 10 horas justas que dura esa, ese video o ese sonido. Otra cosa, de que el sonido de estos auriculares es muy bueno. No es el mejor realmente, o sea, no puede comparar esto, un auricular de 30 dólares con algo de 500 dólares. Pero para el uso diario, para el música o lo que sea, esto está muy bien. Otra cosa, de que estos auriculares, cuando se está haciendo ejercicio, el sudor no se va a quedar plasmado, por lo menos en los auriculares. Y aparte de esto, tiene un precio muy, muy asequible, que solamente son 30 dólares. Pues sí, gente, eh, este auricular yo le doy una valoración alta. Usted me puede decir que yo siempre le doy valoración alta a la cosa que yo hago para review, Pero realmente lo que me ha tocado ha sido bueno. Cuando me toque algo horrible, que creo que tengo algo por ahí que es horrible, voy a ver si hago un review de eso porque de verdad no necesita. Pero no es una compañía muy, muy conocida, la cosa es horrible que puedo hacer de review, pero voy a ver si la hago. Eh, pero este de aquí es muy muy bueno, es auricular por lo menos por lo que cuesta. Yo tenía otro auricular de la marca Viris que ellos mismos me lo mandaron. Este producto no lo compré yo, me lo mandaron ellos. Pero eso no quiere decir que me hayan comprado ni nada de eso. Porque para comprarme a mí no, vas, no va a pasar solamente con una cosa de 30 dólares, ¿ustedes creen? No, mentira. Pero a mí realmente hay que comprarme con algo que valga la pena. Si me estoy yendo ahí, iPhone, mentira, yo no me vendo ni nada de eso. Pero yo puedo decirle que estos auriculares son muy buenos. Eh, yo no le doy una valoración de una compra segura, o sea, si ustedes lo compran no se van a arrepentir. Tal vez duren un año a seis meses, no le voy a decir que vaya, vaya a durar cinco años ni nada, eh, pero eso es lo normal que, que dura un auricular, por lo menos Bluetooth. Tiene una carga que es más o menos larga, dura dos horas cargando, yo lo dejo más o menos en la noche cargando y todavía no se ha explotado ni nada. Y tiene una buena valoración realmente para la persona que lo quiera comprar. Si le interesa, lo voy a dejar en la descripción el video, la forma de comprarlos, lo voy a dejar en la descripción, también lo voy a dejar en los comentarios. Y yo sé que este video no va a tener los mejores visitas, porque la gente le encanta son los, reviews de hardware que son impresionantes, como la tarjeta gráfica, los procesadores y todo eso. Pero también hay que hacer review de cosas que son más asequibles para las personas. Pues sí gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, compartir. Y espero verlo en mi próximo video que va a ser de review de alguna cosa como un teclado. O tal vez un giveaway secreto que posiblemente hagamos en el futuro. Giveaway quiere decir sorteo. Y para completar el, especial de mil suscriptores que nunca hice. Así que hasta la próxima. Chao.